Итак, снова здравствуйте, дамы и господа. С вами снова Михаил Бондаренко. Как видим, с вами это у нас навоз под индюшек. Вот у нас идет непосредственно наши компостные ямы. То, что у нас в компоте, в компоте, правильно, да, в компоте, в компосте, мы вам не скажем то, что у компостных ямах. Почему? Потому что наш маленький секретик, ну, непосредственно наши бурты, наш червячок, который голодный сидит. Вот, делали мы ему технологический переход. Ну и можем непосредственно понаблюдать, что у нас происходит здесь, в технологическом переходе. Вот так вот. Куконы вижу. Ну и непосредственно червячок. С коконами, кстати, красотища. Угу. Так. Вот тоже кокон. Вот кокон. Вот кокон. Красотища. Так. Технология работает по производству биомассы червя и биогумуса. Вот кокон, вот кокон. То есть, ну, ребятки, мы прекрасно с вами видим, что червя, вот маленький, много. Реально много. Что червя. Оба-на. Ну, красотища. Да, ребята, если червячок уходит на технологический переход к следующему борту, это означает, что он голодненький у нас. Это хорошо. Отлично, все работает. Все отлично. Так, ну, смотрим. Секунду. Смотрим, что у нас происходит на борту. Вот видим, там, где были у нас ящики с заселением. Видим, вот готовый биумус. Вот, ребятки, он. он там даже червячок попался. Ну, то есть наверху. Вот мы увидели. А вот это вот уже готовый биумус, который годится на просейку. Вот. Так, смотрим, что у нас в этом технологическом переходе. Вон. Ну, тут тоже красотища. Вот тоже коконы. Вот так вот. Сейчас мы поднимем. Все отличненько. Тут уже 50% перееденного. Ну вот, непосредственно сам стык технологического перехода. Ну, ребята, красотища. Вот оно. Угу. Отлично. Спасибо нашему червячку.